инспектор Султанов Денис Сергеевич, капитан Волновахского главного управления национальной полиции в Донецкой области. как такая мразь Султанов Денис Сергеевич прошла переаттестацию и реформу в национальной полиции Украины. Уважаемые водители и граждане, кто ранее попадал под давление и прессинг этой мрази, у кого есть информации по Султанову Денису Сергеевичу о получении взятки и выбивании денег, пишите на email. Anticor 2016 UOG mail.com Anticor 2019 Upernet Поможем государственному буро расследований посадить эту мразь надолго. Добрый день. Там сплошная линия разметки, вы видите? Там да, я заканчивал обгон. Опережение. Кого? Опережение. Где вы заканчивали? Ну я не резал сплошную линию. 165 километра. Знаете? Я начинал обгон по опережению, по прерывости линии. Еще раз, то, что вы сказали, вы совершали обгон, вы не можете... Опережение, обгон. повторил, справился. Ну, вы так говорите обгон или опережение. Опережение. Что нарушаете? Я говорю, повторюсь еще раз, я не нарушал. В смысле вы не нарушали? Ну, как нарушал, только наоборот. Еще раз. Как нарушал, только наоборот. Ну, не нарушал, говорю, не да. нарушали, да? А что? Да. Потому что не нарушал. Потому что совершал опережение по прерывистому выяснить. Да. У меня, к сожалению, там нет. Порядка статьи 251 Видеофиксация видеофиксацией будете ознакомляться? Конечно, буду. Пойдем. пойдемте Несите. Где написано, что должен он ну, вы мне предложили, я согласен. А? Вы мне предложили, я соглашаюсь ознакомиться. Согласны? Да. Но ну, ознакомляться будете? Да. Пойдем. Несите. Нести вам? Да. Принести сюда, в машину? Ну вы мне хотите э, рассмотреть дело и составить постановление, я правильно понимаю? Но ну, я хочу для начала ознакомить вас с доказательствами вашего правонарушения и переубедить вас в том, что вы нарушали. Я уверен в том, что я не нарушал. Я вам еще раз объясню. Я вам свою точку зрения объясню, у меня свою, я вам свою. Вы хотите меня... Ну, в порядке статьи 251 э, или статья 252 на властный рост проводится розыск. Ну хорошо. Знаете? Давайте. Есть? Не знаю. Что вы не знаете? Ну я такого не знаю. Законодательной базы вы не знаете? Не. А что? Я знаю правила дорожного движения, там такого не написано. Что именно не написано? Что на, вы, на властный расступ, ну, ро, дело, розгляд... Административный работ... кодекс является немножко высшим законодательным актом, чем правила дорожного движения. Но ну, я этого не знаю, не обязан знать. Это вы знаете, правильно? вы не обязаны знать? Каждый гражданин Украины... Так я не рассматриваю дело, вы рассматриваете дело, правильно или неправильно? Не, ну вы же на что-то ссылаетесь, говорите, вы не Ни на что не ссылаетесь. я, говорю, что я не нарушал правила дорожного движения. Есть статья, товарищ водитель, которая говорит о том, что вам необходимо знать, уметь пользоваться, знаете? Вы же Конституцию соблюдаете, правильно? Конечно, Ну, что в Конституции написано, вы знаете? не знаю. Или не знаете? Вы же гражданин Украины, Ну правильно? я знаю, я вам, Да. вы меня спросили, я знаю, я вам ответил ничего и не знаю. Вы, вы определитесь, вы что-то знаете или вы ничего не Нет, знаете? вы мне зубы заговариваете. Я вам зубы Да, заговорил? мы только что беседовали о том, что вы можете на властный розсуд, с- розсуд, вы, вы- Будь-які вы- фактичні дані. Я ж Да. спрашиваю, видеофиксация будете? Буду. Вы говорите, буду, несите. Ну я говорю, пройдемте ознакомитесь. Вы я не я не хочу никуда идти. Я, То вы инвалид. отказываетесь? я правильно? инвалид. Инвалид? Да. Не вижу, не обозначено. Ну, я, я стесняюсь этого статуса, из-за этого не вешаю знак. удостоверение имеете инвалид. Да, есть документально подтвержденные факты. Заключение. Ну, я вам не должен, согласно. Не, ну, я предъявить, но вы самое... говорите об этом. У меня три грыжи, да, я плохо ну, передвигаюсь. Плохо передвигаетесь, Да. да? Ремнем безопасности можете не пристегиваться, да? В смысле? Нет, я обязан пристегиваться. Серьезно? Конечно. Я, может, инвалидом не знали. Не, Нет, у меня же со спиной проблема, не с грудью. Ремень же на груди ну, висит, правильно? Внимательно, не нарушайте. Я не нарушал. Внимательно. Ну,